さくら俺は今は黙って集中するから本当よたくこの時の俺はあのお前の言葉を思い出していた その感覚がこの時 それに今はナルトお前の苦しみや思いがお前はずっと俺のことを友だと言ったのですから 里の方針でナルトへの接見はこれは里の方針でちょっと危ないですから押さないですごい量ですねまあな六代目ほかげ就任私でもなんとかなったしな頑張ってみます失礼しますナルト君のもとへ案内しても構いませんかああ なるほど鹿丸よそからの訪問者も絶えんようだし大した人気者だナルトお前にまた救われたな我々もだそれでその腕はどうなるんだなあ何のことかよくわかんねえけどまた元通りになるのかな 奴は今どうしている口止めもされてしそうか先生泣くなリー赤く燃えたぎる円熟の鹿の季節の到来だ鹿丸お前木陰の側近補佐に着いたんだって イルカ先生とえーとじゃあなんて呼べばいいんだカカシホカゲお前中任試験すら受けてなかったなうんと言いたいところなんだがそのためにはクリアしなきゃならんことがある勉強だとやだやだやだやだナルトお前の忍びとしての実力は それにお前は頭が回るし大抵の知略はよし今日は終わりにしてラーメンでも食いに行くかかやったあの時先生俺のことを認めてくれただろ あの時先生の言葉で俺は変われたんだこの葉隠れの里の渦巻きナルトだフルトッピングでいいぞ <laughs> やったはっきり言って本来ならお前は強制的に投獄される身だったからこの戦争終結の立役者になったナルトの嘆願によるところが大きかったことどうしても 行っちゃうの綱手様が柱間様の細胞で作った義手もこのままでなければ見えない何かがそれに気になってることもあるしな罪を償う旅でもある俺の罪とは関係ないまた今度なありがとううん 前のおかげで俺は救われたこのことは俺たちだけじゃなくもっと大きなものにも言えることなの大きなものならなおさらなこれをそれでもそれができるまで耐え忍んでいくその様を任された者たちさくらちゃんがかかし先生のところに行くっつうから ついてきちまったさくらも気づいたかじゃあかかし先生もうん俺行ってみるってばよあナルト待ちなさい警備班だわ手を貸すってばよ待っていいの忠一さんってあんたが言ってた花屋の常連の どしてだとしたら現実にかかってる可能性がだから防戦を強いられてんのか避けもしなかった 言いやがったのかナルトナルト君ヒナだ何が起きてるの白眼いないみたいそれが操ってるのかじゃあそのチャクラを取っちまえばいいのかひとまず相手を捕獲するところから始めねえとなでもしかまるそんじゃ行くぜ 最後日向が急死の転結をついて動けなくするダメです私の現実返しじゃ体の中をめぐる特殊なチャクラは相当な腕を持つ現実使いの仕業だろう俺たちには見えないこともシャリンガンとリンネガンを持つあいつの目にはサスケが帰ってくる 俺は一人だそんなになってまでなぜ俺の邪魔をしたがる背負ってごちゃごちゃしてるとこを見てっと痛えんだ 人間がシノ足止めを忍びこれは一体何の騒ぎ仕返し若造ども何をしてる ったくもうガトン豪華級の術風の性質変化かあの目俺と勘違いした誰かが関わっているんだない <laughs> いとないわ 私たちは忍び崩れの旅芸人でねこの先にあるまた違う土地に行こうかってんで食料調達にこの竹の村を通りかかったんだけどさあーみのそうそうあんな子供は避難させてたんだよ